Pudokkuus on kallista. Vihapuhetta ei saa kitkettyä kieltämällä. Osaamisella on monet kasvot. Jokaisen vahvuuksien ja osaamisen esiin nostaminen kasvattaa henkilökohtaista voimavarareppua. Positiivinen CV on sähköinen alusta. Se on filosofia ja kokonaisvaltainen kulttuurin muutos. Sen avulla oppilas dokumentoi osaamistaan kiinnostuksen kohteitaan. Hän saa toisilta positiivista palautetta ja oppii myös sitä itse antamaan. Positiivisen kasvatuksen periaatteiden mukaisesti perusideana on hyvän huomaaminen jokaisessa oppiassa. Positiivisen, kannustavan ja rohkaisevan palautteen annon kulttuuri luo jokaisen lapsen ja nuoren ympärille kannustusryhmän, joka tukee, kannattelee ja ohjaa havaitsemaan itsessä olevan potentiaalin. PCV tuo perinteisen koulutodistuksen rinnalle laaja-alaisen ansioluettelon, jonka avulla nuori suuntautuu jatkokoulutukseen, työelämään ja solmii ihmissuhteita. Me ollaan ysillä ja katse on aika paljon tulevaisuuteen ja mitä haluaa tehdä, mitä haluaa olla ja ei todistus kerro kaikkea mitä osaa on helpompi miettiä omaa paikkaa maailmassa niin kuin opintojen kannalta ja muutenkin, kun tuntee itsensä paremmin. Ja mä uskon, että mä saan kesätöitä, koska mä saan kertoa vahvuuksistani ja siitä, missä mä oon hyvä. Mun vahvuudet näkyy eri tavalla koulussa, vapaa-ajalla, harrastuksissa ja sit perheen kanssa. Ja mä oon oppinut positiivinen CV-tunneilla löytämään ne ja kertomaan niistä. Ja sit mä oon myös nähnyt sen, että muut mun läheiset ihmiset, kuten perhe ja ystävät, näkee musta jotain semmoista hyvää, mitä mä en ollut itse vielä huomannut. PCV vastaa UNICEFin kehotteeseen laajojen elämäntaitojen opettamisesta ja arvioinnista. Se toimii tasa-arvon edistäjänä eri taustoista tulevien lasten ja nuorten kesken. Tulevaisuudessa jokainen koulunsa päättävä tuntee omat vahvuutensa ja lahjakkuutensa. Hän elää yhteiskunnassa, joka on kehuvetoinen, tasa-arvoinen ja kannattelee jäseniään.